Ya Allah ni amanya biskuta. Kami ada biskuta. Ada orang jual dekat Facebook. Okay, ada orang share apa yang dah semua. Jadi aku macam, ya Allah tuan ku lah. Mak aku sejerit biskut panas je. I think the last time kami makan pada tahun 2019 Ayah <laughs> tahun lepas kot ah, Sebab tahun Tok Tek nak kita si ayah Kan kita raya PKP, kita just stay at home Jadi bila macam nangga tak ada orang berjual nah, Jadi kami rasa, eh apa kata aku boleh aku nak review juga lah kan Nak nolong orang bah, kan kita kongsi rezeki Kan dia tahu kita ada yang lain Nangga kami review biskut tu Ingin cari nak nak mula souvenir ke nak mula hadiah ke <laughs> nak makan kedai ke kan? macam Masya Masya beli selalu makan kedai pun jangan punya orang sebab kita yang bayar ha? jangan punya <laughs> orang kiring. <laughs> Jadi, kita boleh order, okey? Kami order dekat Facebook Zalika Rebi. Z A L I K A H R E B I K. Kejap, mek cek lo. Takut salah gelak za za linka za linka gua kami cek lo ah za li ma za linka mana ni za z Z za l i z za linka rabi z a l i -K -A -K -A -K -A -K -A -K -A K-A-H-R-E-D-E-I Tak boleh cari Facebook Zalikah Rahim Kita nak ngode. Jadi kami tak buang masa lagi ha? Perut pun dah kerak kerok Kerak kerok berbunyi ha? Bapa hari dah nyintai nak makan waktu Tapi jom tahan lo, tahan lo, tahan lo, tahan lo Aku mesti tahan Aku mesti mau nak review biskut tu Sebab ni kacak ni gemuk-gemuk lagi ha? Ha? Ha? mati ni ha? Pada terkelip-kelip-kelip-kelip Jangan ngambil gambar makin video tu Eh, ha, eh, lihat ya Allah bentak bentaknya <laughs> kan saya nak try lo ya, bersih je ya, rupa cuttingnya ya Allah itu ya ku bismillahirrahmanirrahim makan tu nak apok kayak habis lah. <laughs> lembut, enam lembut. Puan Sarawak Madah sepuh. Marah. Ya Allah, mana? Ada. Isinya nak dia tak yang dia kaca kuning je dan besar. Ni aku apa nama inti paling best? okey kadang ada inti tak nanas manis so sekali je kita makan nak rasa macam tetap kita dah rasa macam kita nak perit ke rasa you tak nak rasa manis nak tapi tu aku biji eh? dah merah pun boleh ni on lah hmm. udah ke nama ni jadi tak orang kalau nak try hmm, ingin nak cari biskut tak nanas boleh cari Facebook Zalika Rebi Z-A-L-I-K-H R-E-B-B-I -E D b i